Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas dan mengupas mengenai yang namanya BKMM. Apa itu teman-teman? Bolu keju mendul-mendul. Nah, ayo kita simak nah, video berikutnya. Ya teman-teman, di sini untuk membuat bolu keju menul-menul ada bahan satu dan bahan dua. Bahan satu terdiri dari tiga butir kuning telur, kemudian eh, 50 gram tepung terigu protein sedang, kemudian susu UHP ini sebanyak 140 gram kemudian margarin atau boleh juga mentega ini 50 gram kemudian keju cheddar ini eh, uh, 70 gram ini semuanya sudah saya parut nih keju cheddarnya. Nah, sedangkan bahan kedua nanti itu adalah putih telur sebanyak tiga, kemudian nah, tentunya ada gula kasih, gula kasih. ya kita panaskan susu dengan api kecil kemudian keju ini tidak semua teman-teman ini hanya eh, uh, 60 gram aja ya kita lelehkan bersama dengan susu yang 10 gram kira-kira satu setengah sendok ya ini nanti buat taburan nah ini kira-kira 10 gram ya ya teman-teman ini kejunya udah mulai meleleh kita matikan api nah kemudian kita masukkan butter atau margarinnya kemudian kita aduk lagi sampai rata nah kemudian akan kita masukkan terigunya sudah tercampur semua bahannya maka ini kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman kita uh, akan mengerjakan yang bahan dua dimana terdiri dari eh, tiga putih telur tadi kemudian jeruk lemon dan juga uh, gula nah ini kita kocok sudah kaku kalau dipun dibalik pun nih nggak bakalan nggak bakalan bengkak ya teman-teman ini sudah kaku maka akan kita campurkan sepertiganya itu eh, ke bahan yang pertama bahan yang pertama kira-kira sepertiganya kita aduk pelan-pelan Tercampur, kita akan pindah ke tempat putih telur di sana tempatnya lebih besar nah sekarang ini kita campurkan semua ke sini know dikasih margarin dan juga dikasih tepung terigu nah sekarang kita pindahin kalau yang ini teman-teman adonannya teman-teman ini kita siapkan loyang bulat eh, kemudian eh, karena saya tidak punya tepung eh, apa kertas roti ya maka di sini saya kasih margarin dan juga dikasih tepung terigu nah sekarang kita pindahin ke yang ini teman-teman adonannya -teman, 利息。 ya teman-teman ini sudah 30 menit akan kita buka kemudian kita tabur uh, eh, keju ya tadi yaitu yang eh, uh, 10 gram jadi kita tabur di atasnya kemudian kita tutup kembali dan akhirnya kita pindahin menjadi api 120 panggang selama 15 menit enak banget teman-teman lembut sekali kopinya begitu berasa jadi tadi itu dari keju yang 70 gram yang 60 kita campur di adonan kemudian yang 10 gram ini ditabur di atasnya manis seperti ini enak banget teman-teman Alhamdulillah teman-teman ini kita sudah membuat um, bolu kejunya Alhamdulillah teman-teman suka dengan resep ini jangan lupa untuk share dan subscribe tentunya komen teman-teman juga ditunggu agar uh, saya dapat memperbaikinya terima kasih teman-teman semoga bermanfaat bagi semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh